side. Pedro é um palhaço. Olha a carinha de Pedro. Olá, galera, estou, estou com mais um vídeo aqui e dessa vez estou aqui com meu colega Cauã. E aí? E dessa vez estou trazendo para vocês a garrafa um, o jogo da garrafa d'água. Então vamos lá. As regras são seguintes. Você tem que rimar a garrafa para ela cair em pé. Tipo assim, ó, quer ver? Olha só. Tipo assim, viu? Mitei. O cara é bom, velho. Então, primeiro... Olha só, vai ser assim, ó. Vai o que ser... é que eu falo? Assim, ó. Vai, cada um vai fazer 10 pontos. O que perder, o canal vai ter que pagar, amigo. Desafio de canal. Vai ter que fazer um vídeo que o outro canal mandar. Tá ligado aqui? Eu vou colocar no meu canal e no dele aqui. Vai ser Rebrand versus Kawan Gameplay. Então vou deixar logo o link dele aqui na descrição para vocês verem o, esse vídeo aqui no coisa dele também. Então vem aqui. Vai, pode começar tu primeiro, Pedro. Eu deixo. Vamos, vamos tirar a pegada pra todo. É. Minha mão tá coisada? Ok. Ah. ganhou? Ui, ganhei. Grava. Então, vou gravar aqui. Quem tá vomitando de novo, ó? Merda. Mitou. É. Ou melhor, três. Quatro, quer dizer. Vai. Não vai não. Já, já foi duas. Você fazer. Se ele acertar duas, eu perco aqui. Então, a última. Uh, não me deu. Não deu. Agora, aqui, me dá. A vez do menininho aí, ó. A vez do menininho. última vez. Né? Ainda não, é cinco, burro. Hã? É cinco. Cinco? Mita uma, pelo menos. duas vezes, eu perdi duas. Duas, vai nessa, duas. Sei lá quantas foi, não tava contando. Vai mais uma. Sei lá quantas foi, mas pode, ir. Tu é ruim mesmo. <laughs> vai minha vez. Agora eu vou mitar aqui pra mostrar como é que... Vocês que tá vendo, como é que se imita aqui o vídeo. Vai. Vamos pintar aqui agora. Calma aí, calma aí que eu vou virar a tela aqui pra ficar mais... Nossa, como é que eu vou fazer? Melhor. A garrafa, vou arrumar. Ele vai bater aqui. Bater aqui. Bater naquela lá de trás. E bater naquela. E vai cair aqui no chão, ó. Ó. Oh. Em pezinho. Agora... E vai ser o mestre aqui. Começar. Então... um entendi. acertou. <laughs> Agora vamos lá. Bora ver quem vai ganhar aqui o desafio. Bora! Vai ter cinco jogadas O que acertar vai ganhar. Então vai. Vamos lá. Primeira. Primeira. Errei. Errou. Segunda. Segunda. Acertou. Miserável. Terceira e última. Qual é a última, galera? Esse cara é muito bom. Olha, se tivesse mais, o bicho fazia 10. E não deu. E agora? A vez do... Replay. Uma lá atrás, ó. Pra ali. Vou tentar parar aqui. Essa parede aqui tá atrapalhando. Mano, você não sabe arrumar. Fica daqui, ó. Aqui assim, ó. Vulpo. Vai, arruma. uma velho. Eu tô Perdeu. Acabou.